Hola, me llamo Maurice Sangaré, soy cuidador, cuido a la gente mayor, soy dinámico, muy paciente, tengo experiencia como cuidador y eh, si buscas una persona eh, de confianza estoy muy disponible y puedo contactarme en 632 32 3388 88. Muchísimas gracias.